Bene ragazzi, come vi avevo promesso, ecco qui il tour della casa di Meguro! Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video Allora, questo nuovo video dal Giappone Infatti mi trovo nella mia nuova casa di Meguro Come potete vedere In questo video vi farò un piccolo tour della casa E vi farò vedere un po' che cosa ho fatto durante questa settimana Perché sono andato a Team Lab Con la mia amica Mariko, Junior E anche Gabrielle Che è una modella carinissima Quindi sempre bello avere delle belle gnocche di bambù nei miei video Poi vi farò vedere un po' tutto quello che ho mangiato Devo dire, forse sarà un video un po' sconfusionato Ma voglio farvi un po' un riassunto riassunto e facciamo un matomè Mettiamo un po' insieme tutte le cose più interessanti che sono successe in questa settimana Questo è un appartamento che ho preso con Airbnb Quindi se vi interessasse prendere la stessa casa magari dove ha dormito Sebastiano Serafini Vi lascio tutto in descrizione se vi potesse interessare Ditemi che cosa ne pensate nei commenti e se avete delle domande o cose che volete che parlo in uno dei prossimi video vi invito gentilmente a lasciarmi un commento perché tanto io leggerò tutti i vostri commenti mi fanno sempre tantissimo piacere grazie sempre per sostenere questo canale se vi va lasciate un mi piace così sarà anche più facile trovare i miei video non perdiamoci in chiacchiere e buona visione adesso stiamo per entrare dentro a questa esibizione di Team Lab con Gabriella Gabriella Marico poi c'è Noboru che fa le foto Welcome to Team Planets Tokyo. Bene ragazzi stiamo per entrare mi hanno invitato e sono contentissimo non vedo l'ora di vedere come sarà questa esibizione Ragazzi ecco la prima stanza Marico ha già cambiato vestito guardate che bella Ah Oh my god that's fun Ragazzi non riesco più a sollevarmi da terra ma va bene lo stesso Ragazzi stiamo camminando su questa specie di tappeto Junior può scegliere dall'applicazione qua di Team Lab Quale effetto dare alle luci Samantha comunque è metà giapponese e metà americana Se vi potesse interessare che spettacolo Ci sono le carpe e i fiori di sakura Quest'arte rappresenta l'inizio della vita, come si è formata. Ragazzi ci sono tante palle volanti! messo un autoparlante e sto guardando tutti questi petali che sono stati dipinti a mano a uno a uno e sembra che ci stiamo muovendo e siamo fermi non so se nel video riesco a trasmettervi la bellezza di questo posto ma è una sensazione troppo particolare davvero meravigliosa il messaggio che vuole dare questo museo è che non hanno creato nessuna cosa nuova è soltanto luce colori, petali Tutte cose che potete vedere anche una volta usciti da questo posto Però li arrangiano in modo diverso In modo che potete anche voi provare la bellezza che c'è attorno alla natura E magari apprezzarla anche un po' di più Perché lo spettacolo che è la natura è davvero qualcosa di unico e spettacolare sono qui da Midori che è il mio sushi preferito E abbiamo preso questo che sembra davvero buonissimo Solo 1600 yen Wow, ecco qui Wow, guardate che spettacolo questo sushi Buon appetito e Dopo aver fatto un po' di avventure al Team Lab Adesso vado a pagare le tasse le gioie sono a Shibuya comunque oh ragazzi momento brioche e caffè siamo a San Marco è uno dei miei caffè preferiti ragazzi momento cioccolateria mmm guardate che meraviglia. Adesso mi faccio il caffè che me lo vado a bere al parco di Shinjuku-gyoen. Eh. È arrivato il momento della cena. Mmm, che bontà! Campai! Ragazzi, stiamo scegliendo cosa mangiare. Tamago. Mmm, schiacchissimo. Ah, che cosa bene. Ah, Un po' di seppie è arrivata anche la Nagaimon, io adoro Nagaimon Questo è il pollo crudo che in Giappone si può mangiare Pollo... pollo crudo Sono arrivati anche i ravioli un po' oleosi ma guardate che meraviglia Sasami ragazzi, un po' di pollo Yuzu Kosho e Lumè Wow Tsukune, queste sono delle specie di polpette eh, sugli spiedini È arrivato anche il Tori Ramen Guardate che bello questo ramo col pollo Anche la zuppa è la zuppa di pollo Siamo in questo ristorante italiano e abbiamo preso questo pollo alla diavola presumo Sarebbe il pollo con un piccolo demone l'hanno chiamato e poi una pasta un po' giapponese che è la pasta con i funghi e il mentaiko mmm Assaggiamo gli gnocchi fritti Pulla la diavola Ed ecco la pasta Non so come montare questo video Praticamente sarà una serie di cibi che sto mangiando negli ultimi giorni Però mi sto divertendo un sacco E volevo far vedere un po' cosa ho fatto in questa settimana a Tokyo Come vedete ho mangiato un sacco fuori Non è che sia andato molto in palestra Però vedremo di recuperare nei prossimi giorni Buona colazione, un toast con un po' di marmellata e un uovo sodo. Ecco il pranzetto di oggi con il succhero dall'Hokkaido. Buon appetito! Se vi chiedete che cos'è questo, questo si chiama Rencon. E la cosa bella di questo ristorante è che danno sempre in onda Tom e Jerry. Ciao ragazzi, oggi vi faccio fare il tour della casa di Meguro. Già, già, già, già. Amazon questa è la casuccia che ho preso con Airbnb vi lascio tutti i link in descrizione per chi volesse affittarlo devo dire che è una casa in pieno stile non giapponese però il letto è comodissimo davvero provatelo qui c'è la sveglia Poi qui c'è un divano dove potete leggere i vostri libri preferiti Forbes Asia E c'è tantissimo spazio per i vestiti Poi qui c'è lo spazio lavatrice Cioè nell'armadio c'è dentro una lavatrice Vedete è una casa abbastanza moderna Poi è in centro a Meguro Se l'affittate nel periodo del Hanami Che quindi ci sono i fiori di ciliegio Sono tutti lungo il fiume che avete praticamente davanti a casa Wow guardate che meraviglia Gustarsi Sakura con lo champagne e le fragole parole cioè volete mettere buon appetito adesso che c'è poca gente è proprio un posto romantico guardate che roba signori e signore con il tifone che è arrivato questo fiume è diventato praticamente rosa, vedete? Speriamo che resistano ancora qualche giorno perché questi sakura sono proprio belli. Un'altra cosa che mi piace molto di questo appartamento è che c'è questa specie di terrazza. Ah, è veramente rilassante essere qui a Tokyo. Poi questa zona di Meguro la adoro. Poi qui c'è un po' di arte moderna che comunque è decorativa. Frigorifero super spazioso, anche se dentro è un po' deprimente visto che non c'è nulla. Il forno a microonde, la macchinetta per fare il riso, il bollitore e anche il tostapane. Poi questo, oddio, non ho mai capito che cos'è. Eh, vabbè, qua c'è un recipiente a forma di ananas. Un sacco di posate. Qui c'è un altro balconcino che comunque ci sta ma entriamo nello spazio bagno qui c'è la toilette che ovviamente è super computerizzata come potete vedere come piacciono a tutti i giapponesi perché non potete avere un appartamento moderno senza avere un cesso degno Comunque devo dire che un sacco di miei amici italiani hanno provato questo bagno e hanno detto che comunque merita oh, Qui c'è un sacco di spazio per mettere tutte le vostre cose Devo dire che la casa già arrivava con il cotton pioc e altre varie cose che magari potevano servire Tipo la lacca per i capelli che sapete io ne faccio un grande uso Proseguiamo adesso che andiamo a vedere la vasca La vasca è bella spaziosa e super profonda Non so se ve ne rendete conto però è, è bella profonda e in più ci sono delle paperelle che devo dire che non giocavo con le paperelle da quando avevo 3 anni però meritavano poi quella cosa bella che mi piace dei bagni giapponesi è che premete Gido e in automatico la vasca si riempirà per voi e quando è piena si ferma non premete questo pulsante perché questo è per chiamare aiuto vabbè ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e ditemi che cosa ne pensate quali tutte queste meravigliose cose che ho mangiato vi ha intrigato di più o che cosa vi è interessato di più in questo video voglio davvero scoprire che cosa ne pensate anche voi e che dire, noi ci vediamo al prossimo video, un mega abbraccione da Seba e grazie, grazie sempre per vedere sempre i miei video. Un ciaone e alla prossima, ciao! Ragazzi guardate che meraviglia Non sembra nemmeno di essere in un aeroporto Sembra di essere in qualche stradicciola di Kyoto Poi c'è un sacco anche di cose da comprare No vabbè ci sono anche i portachiavi di Miyazaki Per il nostro pranzo abbiamo scelto il Mabo Tofu Che ancora non l'avevo mangiato da quando ero arrivato qui Mabo Tofu È arrivato anche il tantammen E il riso chowhan E anche uno shumai E ragazzi quando volo uso sempre queste maschere che sono favolose Perché per 10 ore vi tengono da la gola il naso e la bocca bella idratata Ci sono queste maschere in cui dentro puoi mettere queste cose per cui vi terrete la pelle fresca Non so se a voi capita però io quando volo spesso ho già la pelle secchissima Grazie a queste maschere non ce l'avrete più